katika mikoa ambayo ilipata mlipuko wa surua, mkoa wa Tabora ni mmoja wao. Na leo mimi hapa nafurahi nimekaa na wataalamu wote. Unajua sisi ndio ndio think tanks kwenye sekta ya afya, we are the brains when it comes to the health sector, ndio tuliokaa hapa, hakuna mwingine, yani, ndio sisi tulioko hapa. Sisi ndio wamwambia mkuu wa mkoa, wamwambia rais nini cha kufanya katika changamoto za afya. Lakini sana sisi kama tunapotea mahali fulani. Kuna wakati kama tumejisahau, tunashindwa kuelewa ni letu ni nini. Surua ni ugonjwa ambao unazuilika kwa chanjo. Kwa nini tunakuwa na watoto ambao hawajachanjwa ndani ya mkoa? Mimi nataka niulize. Hivi tulikwenda kwenye outreach za chanjo ya COVID. Hatuendi outreach ya family planning hatuendi outreach za screen LCD. Kwa nini tunafanya kazi in silos? Kwa nini tunaichukua sekta tunaikata kwenye vipande vipande? Aliyesema watu wakuenda kwenye chanjo ya COVID hawaruhusiwi kuchanja watoto chanjo ya, ya polio na mizo na rubela ni nani? Nani amesema? Kwa hiyo maagizo yangu kwa maremo wote na majemo wote nchi hii ni kwamba sasa hivi lazima tufanye kazi kwa kufanya integration. Tukienda kupeleka huduma, tunakwenda na huduma zote, sio kwenda vipande vipande. Tunapoteza muda, tunapoteza rasilimali bila sababu. Twende na huduma zote. Kama tulipeleka chanjo za COVID, ni nani atambia tusichanje na vitu vingine? Tufanye integration, integration ya huduma kwenye afya ya msingi tulikuwa hatujawahi kuwa na ICU wala emergency department. Kwa mara ya kwanza, Mheshimiwa Rais, tumetengeneza kwenye afya ya msingi DMD 80 na ICU 28 kwenye afya ya msingi, lakini hospitali yetu ya Kitete ya mkoa pale ilikuwa haina jengo la emergency, lipo pale jengo, ilikuwa haina ICU, ICU imejengwa EMP imeshaanza kufanya kazi pale pale pale hospitali ya Kitete pale, tulikuwa tunarukaruka tu, kuna jengo la mama na mtoto pale linasimama, ghorofa kama tatu zetu, chukua ground na floor ya kwanza, floor ya pili. Lakini hapa hapa hospitali yetu ya Kitete wananchi walikuwa wakipata changamoto hapa, CT scan wanaenda wapi? Dodoma, Benjamin Mkapa. CT scan inafungwa pale Kitete Hivi tunataka kitu gani kingine? Maboresho ni makubwa sana. Kilichobaki ndio maana nikasema ni sisi ndio tunatakiwa sasa kuboresha hizo huduma kwa uwajibikaji wetu, kwa utendaji kazi wetu, kwa kufuata miongozo, lakini pia sheria na kanuni za taaluma zetu. Kwa kwa kweli binafsi namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi yako iliyofanyika ndani ya mkoa wa Tabora kwenye upande wa afya. Nimepita pale JD Kitete na wauliza, dokta, yaani wanaambia dokta, sasa hivi kama tunafanya kazi Ulaya, yaani tuko kwenye mazingira mazuri ya kazi eh? Unaenda hapa unakuta tray zipo, ventilator zipo, monitor zipo, yaani kila unachotaka huko kuna maabara huko kuna kila kitu unachokitaka. Huo pia ni uboreshaji wa mazingira, yuko pale walikuwa wamejibanabana ovyo ovyo tu, kwani kama hapo kwenye kichochoo alafu anajiita imelet hospitali ya rufaa ya mkoa. Sasa ile ndio hospitali ya rufaa ya mkoa, lakini nimepita kituo cha maili tano, nimefika pale, yaani wakuta watumishi wanacheka wanafurahi. Kwanza nauliza wale wajanampya mko wapi? Wakuonyesha mkono mmelipwa pia Kwa sababu dokta, tulishalipwa hela zetu siku nyingi. Zamani afya tulikuwa hatujui tukiajiriwa, tulikuwa naambiwa utalipwa na mkurugenzi, lakini sasa hivi tumelipwa wamelipwa watumishi nchi nzima walioajiriwa afya wote wamelipwa hela kiti. Serikali hii ya awamu ya sita wakanaambia dokta kana kwamba haitoshi, tumepokea mashilingi milioni mia nne na hii ni habari njema kwa Kiteto kwa sababu mtapunguziwa mzigo. Wanasema dokta, tumepokea shilingi milioni mia nne tumeongeza majengo likiwepo jengo la upasuaji na wodi na, nini, na tumeshapokea uh, mashine ya usingizi, tumepokea kitanda cha upasuaji tumepokea taa ya upasuaji na kuna watumishi bora wamepelekwa kwenda kufundishwa Muhimbili, sio KCMC, sijui wapi. Ina maana pia huduma za upasuaji zinaanza. Kwa zile ndoto zetu za kupunguza msongamano Kitete, za kupunguza workload kwa watumishi, za kuwawekea watumishi mazingira mazuri ya kufanyia kazi, zote sasa zinafanya Zinaonekana. Kwa hiyo haya yote ni maboresho ambayo yamefanyika na mengine mengi ambayo wala mimi sijataka hata kuitana. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kazi kubwa ameifanya, nafikiri tunaodaiwa sehemu sisi, yeye kama yeye kazi yake amefanya, anaendelea kufanya, lakini naona kama deni kubwa zaidi na linatuendelea sisi. Nimeona namna ambavyo ujenzi wa hospitali za wilaya tano, nimeona vituo vya afya kumi na nne kumi na nane na vingine vimeanza kufanya kazi na wa kazi naweza kufanya kazi, lakini nimeweza kupita kituo cha maili tano ambacho ni mojawapo kuona vile vifaa tiba ambavyo Kwa kweli Mheshimiwa Rais amefanya kazi kwa eneo hayo ya ujenzi, vifaa tiba, lakini tulipata ajira eh? ishirini na moja ajira ishirini hayo maboresho yaliyofanyika yameshaleta impact, lakini uwepo wa vifaa, uwepo wa vituo karibu na wananchi, uboreshaji wa huduma ndio umepelekea kupunguza hivyo vifo vya mama na mtoto kutoka mia moja kumi na saba mpaka sitini na nane. Lakini unaona vifo vya watoto wachanga vimetoka zaidi ya elfu moja mia mbili vimeshuka mpaka kwenye mia tisa mia tisa na kitu. Ina maana tumepunguza watoto wachanga ambao wanafariki kupitia investment.